Astăzi este despre a te frustra. Acum 10 uh, minute am vrut să filmez în altă parte și a venit un cercetător și mi-a zis ah, poți să-mi faci și mie o poză? I-a zis, what? Ce să fac? Iar uh, m-a frustrat și am plecat. Uh, ideea este că în Dex e, e foarte tare a te priva de un bun. Și mi-am dat seama că eu mă privesc de bunul, buna mea liniște ca să fac aceste videouri, să mă dau în stambă pe aici. Um, și cred că e foarte bine că ajung la un nivel de frustrare atât de mare încât uh, vreau să spun ceva lumii. Uh, cred că e bine să ieșim din carapacea noastră și să uh, trecem uh, peste nivelul ăsta de frustrare. Frustrarea să fie un uh, pas pe podiumul uh, acolo unde ne așteaptă câștigul. Tu ce părere ai? Ceau!